ra আমাকে কাষৰতে পালে মোৰ কি যেন লাগিছে জনমে জনমে তুমি মোৰ তেনে যেন লাগিছে হাততে পালো যেন সৰুগী সপ بلا جاه যেনি ৰদৰ ফুল সৰিছে সৰগে যে আমাক আশীৰ যাচিছে হাততে পালো যেন সৰুগী সপোনেও কিনি আহি কিনি লুকাল বেলিতি মেঘৰ আঁৰত এপলক গ'ল ঘুমতি সুদিন হাততে পালো যেন সৰগী সপোনেও Thank you.